à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo présentation mode sur parmi Simulator 17. Bonne vidéo à vous. Alors nous commençons par un prévu tracteur non, en Catinat, commençons par un petit bébé. bon. Et comme vous avez pu le voir, euh, je vais ouvrir la porte, en fait, Passons à notre tracteur. rien Mais ils sont sur le mode après mode que je vous présente là. Donc si vous voulez les désarmer, ils sont sur le mode up de parmi Farming Simulator. Après ça, nous avons le Hurlingham. Qui est bien pour des carrières avec du vieux matériel. Ah, ah, ah. Voilà, il est comme ça à l'intérieur. Désolé pour le blanc. J'ai fait un blanc pour me concentrer, pour bien café. Voilà, c'était au On de ma cœur. Cuidado com o luto, vai Yeah, that baby on you will be great. It's that I'm very fond. El tiempo de carrera avec du vil matériel. Voilà, plus rien de photographie. C'est un tracteur bien modélisé et il n'a rien comme option et ça fait un peu dommage en même temps les tracteurs c'est normal allez Il y a une option sur ce tracteur. Je vais vous la montrer. On peut voir derrière le tracteur. Pour se garer ou pour accrocher l'air mort. Et eh bien, tracteur. Wow. love to play the great goon. Memory with yourself. Without people. Nous avons le grand peine ici. Avec lycée. Et vous pouvez ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Enfin, un peu d'ouvrir. Allez. cette fois la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et me dire si ça vous a plu. em alguns anos